tu demandes d'inscription ou admission doit passer par une demande en ligne هنا فين تعمر هذاك الدوسي ديالك inscription régulier nationalité هنايا autre diplôme d'accès non belge mon choix d'études bachelier قراو هادشي قراو هادشي ضروري ورك هنا شوف فوالا انا ديجا كاين الميل ديالي غندير mail جديد المهم نفس الطريقه اللي اللي درنا في في ال université دي ليج نفسها <coughs> الناس قادروا يديروا فرونسي انجلي المهم ديروا français هنا واحد السؤال عبيط اوكي هنا نقدروا نديروا save هاز بين كرييتد غيصيفطو عاوتاني داك ال Gmail داك ال mail اللي قبل الفيريفيكاسيون Et voilà, il y a un mail, il y a un lien directement. Quand vous avez une connexion, il y a un autre qui vous connecte. Il y a un autre qui est le pays de votre nationalité. Maroc, où résidez-vous actuellement Tu m'as dit que au Maroc. Quelle formation souhaitez-vous entreprendre euh, Voilà. Quel titre d'accès est-ce vous choisissez Titre d'accès non belge. كونتينيوي المهم غندير معكم كاع les étapes. اه والله الا عاقل على هاد الكونت المهم <laughs> المهم هنا كل ما كتعمر شي شي بلاصه كتولي خضراء احنا آه، نشوفو مثلا هنايا قالوا لنا lieu de naissance كازابلانكا entrepreneur pays de naissance Maroc nationalité Maroc nationalité pièce d'identité اه oui هنا غديروا الرقم ديالكم اللي المهم نديرو نديرو المغربي هنا numéro de national. هاد numéro de national ديال les Belges المهم زعما اللي كاين في, في انا دابا carte séjour عندي عندي ال registre national. نتوما غتعمرو هادي numéro de carte d'identité et voilà واش déjà تانسكري درتي l'inscription ديرو non. انريجيستري في les onglets الاخرين مثلا الا كنتي مازال ما ساليتيش مثلا باقي ال prénom ناسيه كدير انريجيستري ومن بعد كتجي تكمل فاش كتسالي كدير valider mes données الا درتي valider mes données ها نتوما كتكون بحال هكا جي complété تو لي onglets افان دو فاليدي فو euh, vos données. Et là, je هنا ودرنا رايدا. Allez. ودرتي enregistrer و ودير valider mes données هنا كتولي القضية خضرا. نجيو les coordonnées هنايا l'adresse غنديرو ادريس مغربيه Casablanca pays. <coughs> ماروك téléphone فيكس او ديجا نكومينيكي نو هاد kot بما ان شي كتكون كارين حتى الشومبر ديالكم donc un étudiant كيتسمى kot adresse de correspondance هنا الا كان عندكم شي واحد اللي في بلجيكا يقدروا كونتاكتوه direct ديروا oui ودخلوا l'adresse ديالو sinon ديروا نو numéro نمرة نديرو dès l'enregistrer valider mes données voilà دوني فوالا كتولي خضرا cycle d'études bachelier, domaine d'études, séance, on Oui, mais on pas informatique mais voilà هنايا est en فوالا كتختار اللي باغي دير بهاد الرقم صافي كتولي ال choix عندك déjà كاين valider mes données كتولي خضرا وانت غادي دوموند دونيكاسيون ديتود ابخي دو نو نو نو فورماسيون لو كود دو سيت افيلياسيون المهم هادشي في الخلاص بغيتو تخلصوه ديرو ديرو كنا عارف اغلبيه ما يديروش هنايا سي فو بوستي ان كونت بانكير بلج حتى واحد ما يكون عنده valider mes données تولي خضرا سيرال oui voilà من بزاف ديال الاسئله كيجوني في الفيديو اللي فات هو انا دابا كنقرا في الباك اش من choix ندير هانتوما راه هنايا الا قريتو افيفو اوبتوني ان ديبلوم دو دو فان ديتود سكوندير و فو لوبتونير سيت اني يعني الناس اللي كيقراو هاد العام يقدروا يدفعوا هكا oui مثلا نديرو le cas ديالنا حنا نيت مثلا غناخدو غير العام اسيدي اترونجي يعني باقي كنقرا في ال bac national international national وي سو ديبلوماتي لوبجي دون ديسيزيون ديكيفالونس اونكو مثلا voilà هانتوما كيقول لكم واش درتو l'équivalence ولا باقي كانت عندك دير oui واخا عارف اغلبيه غتكون en cours de demande وتا انا كانت عندي اونكور دو دوموند باي ذا وي pays d'organisateur, organisateur, régime linguistique, l'arabe, on dire français, français. Quel résultat avez-vous obtenu Pas encore connu. Voilà, un hein, tu m'as nest bac, et c'est un <coughs> C'est le ça. Avez-vous cet examen Non. Non. Oui, mais non, curriculum هذا المهم ما عطاوش لينا حيت je pense هذا يعني انت غتقرا حتى 2020 يعني يلا غتاخذ الباك داكشي اش حيدوا لينا هاد la case الا جينا هنا درنا 2018 غتولد هادي les années voilà كيقول لك كل عام شنو درتي فيه المهم الناس اللي déjà سالاو الباك داروا عام في la fac كدير يونيفرسيتي الا ما قبلوهش ليكم هاد القضيه هذه تقدر دير لهم اي ورقه تمشي تقدر دير لهم الدوره الاولى آه، داك سميتو ال bulletin ديال الدوره الاولى اي حاجه المهم عمر لهم هاد البلاصه الا ما خلاوكش دوز bien sûr. assimilation هنا كلشي اغلبيه كيكون non non valider mes données. هاد الفيديو غيدوز بزاف بصراحه confirmation عمرتي كامل نمشي <laughs> j'ai pris connaissance. Ça fait tu cas où la hache. Non, on va faire ça. C'est moi. On Mais c'est Oui, on va valider tous les onglets avant de confirmer votre demande. Bim, on a un hache à cette main. Ah, tu vois, ça fait de l'application. <laughs> Valider mes données. Confirmation. Confirmer ma demande. Ok. اي فوالا دوموند كونفيرمي فوالا فاش كتسالي كتعيطو لك هاد ال mail هذا باش تفهموا هاد ال mail اولا آه، كاين واحد البي دي اف هنا اللي كيكون فيه كاع les informations اللي عمرتوها كامله الوغ كيقول لك غتامبريمي هذا البي دي اف آه، غتامبريمي هذا البي دي اف او غتصيفط واحد ال dossier complet هاد الدوسي كومبلي باش نعرف اسيدي انا شنو صيفط ليهم كتورك على هاد الليان كيخرج لك هاد la page وهادو هما les documents اللي خاصك تصيفط ليهم et voilà voilà هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم أه شرحت لكم كيفاش دوزو l'admission في اوكلوفان راه سهله بزاف سهله alors أه، سمحوا لي ما درتش كاميرا je pense ان كاع حيت الكاميرا كتاخذ الوقت باش نديرها وباش نمونطي اني anyway. et voilà الا عندك شي question غتصيفطها لي مكتوبه مكتوبه في انستغرام راه تلقى الانستغرام ديالي لتحت سواء اليمين سواء اليسار كتبها وصيفطها هادشي اللي كاين ما تصيفش ليا اوديو باش نجاوبك بالزربه وبلا ما تقول السلام لاباس بخير لا شكرا عارفك ظريف عارفك ظريفه غير صيفطوه direct كتبوا الكيسيون ديريكتوم يلا هادشي اللي كاين ما تنساوش ديروا like تهلاو لي فراسكم السلام عليكم